assalomu alaykum barchaga aziz do'stlar yana o'sha tojik bilan battle ya'ni bot bilan ochiq asabi yedi qanday asabi yedi ehm, shunchaki flashbuk tashlab mm, uni ham chaqirgandim kirib qoldi bitta ehm, emulyator bilan o'ynadim король пабк tjk va nikada qolmay qoldim o'sha payt emulyator o'zbek ham o'yin davomida ko'rishlari mumkin o'zimizda sherigi va misol uchun qanday sherigi o'zini sherigini ya'ni o'zbegi gapirgan ishni gap qilgan team match let's go Берил. Nice shot! Reloading! Кулак, кулак, пока, ну, сама боим его. Эй, бот, он... Второй, иди нахуй. Я крыса, блядь. Харом, блядь. Krisu, çat agon Krisa. Bu İslam adı. Killing spree for the blue team! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Clear! Uç, hadi yarı canım. Koyka hemen pijde şeyler atalım. Blue team is in the lead. 아, 브로닝이랑 독일 기타. 아코 차 타메 공치 코. Кулака баракана. Ну, Пидорас, иди нахуй. Ты нахуй. Иди нахуй, харромлар, блядь. Clear! Харрома, блядь. Hop. Tojikmi? Reloading! Cuma. Tojikmi o'ynayotgan odamiz? Nima? O'ynayotgan odamiz tojikmi, o'zbekmi? Tojik, tojik. Nimaga? E, bari- Cover me! короче говоря. А, ладно, ксар буту. Криса. Иди нахуй. den nachholen. God damn it. Reloading! Nice shot! Cover me! Target down! Reloading! the red team doesn't have a lot of time left. bola ich televizor mm, javob berolmayman bola bo'lib qoldi tiqilib qo'yganim g'arada иди нахуй арон блин о май год so'kuvchilar blue team victory bu videoni davomi ham bor bemalol profilimizdan o'tib ko'rishingiz mumkin aziz do'stlar